妈妈，爸，爸，爸，爸，爸，爸，妈，爸，妈妈，爸，妈妈，爸，爸，爸，妈妈，爸，妈妈。 宝贝，米拉，你都看，你都哎哎，别光着来说，米拉。嗯。哪个拍？你这样你也发现，吃得很累了吧？慢吃，慢慢吃，慢慢吃啊。 你有让宝宝在练习喝水吗？So here's my love letter and trust it to the weather mm. right <laughs> 妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，这是买给他的小鸟，喜欢吗？小鸟，妈妈，爸爸，妈。 爸，爸，爸。妈，你是叫爸爸？你怎么那么小气呀？那你抱一下，又不是叫。我。 爸，妈，妈妈，爸。哎呀，你怎么这样啊！妈妈，妈妈，妈妈，宝宝，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。妈妈。 妈妈。嗯。嗯。嗯。很好笑。妈妈。什么好笑的事妈妈。爸。妈妈。哎，他还看镜头哎。很好笑。妈妈。我觉得不管是不是很好笑。妈妈。 妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，什么？发什么？妈妈，妈妈，妈妈。 哎，你看宝宝，妈妈，妈妈，哈哈哈哈哈，好笑啊！妈妈，我们刚刚是办完护照回来。 一进入出去玩的模式，然后我们就回家了。我帮他买一个新袜子，超可爱，上面有一只熊熊的头。新袜子，很可爱。啊，装麦克风，不行。 我逃不了， <laughs> 你不会念念怎么长大吗？请问一下。